la situación del Ayuntamiento de Granada a nivel económico sigue siendo muy grave. Tenemos más de 200 millones de euros de deuda bancaria y más de 60 millones de deuda con los proveedores. Los intereses de Mora y los intereses bancarios se siguen acumulando el PSOE ha seguido, ha estado todos estos años entrado en el no se puede. Hemos ido poniendo medidas encima de la mesa y no las han ni siquiera considerado. Estas medidas han funcionado en ayuntamientos como Madrid o Valencia, que han reducido su deuda, eh, en el caso de Madrid, a prácticamente la mitad, incrementando además el gasto social en más de un 70% e incrementando también la inversión pública. Es decir, es perfectamente posible nos encontramos también con que eso no ha hecho nada porque se devuelva lo malversado, que es algo muy necesario en Granada y que, por ejemplo, también ha hecho el Ayuntamiento de Madrid acudiendo al Tribunal de Cuentas. Todo esto que se tendría que haber hecho en estos años y que es lo que nosotros proponemos de cara a futuro para Granada, no se ha abordado desde y en esta situación nos encontramos también con que en estos años no han presentado ni siquiera una propuesta de presupuesto. Y ahora, a menos de tres meses de las elecciones, nos encontramos con un borrador de presupuesto eh, que es un mero ajuste contable, no es otra cosa por más que traten de disimular ante la opinión pública. Y en este sentido nos, planteamos, y llevamos a Nada, qué es lo mejor para el interés público. Por tanto, queremos hacer una propuesta muy simple eh, una propuesta con dos objetivos claros. Uno, facilitar la gestión de los técnicos del ayuntamiento y de su eficacia a la hora de no tener que estar continuamente haciendo tramitaciones por un presupuesto antiguo y desfasado. Y dos, demostrar a la ciudadanía que los partidos políticos nos podemos poner de acuerdo, al menos en lo más básico, para poder sacar adelante eh, el ayuntamiento. La propuesta concreta sería que el Partido Socialista eh, pública y expresamente reconozca que el documento de presupuesto que ha presentado es un documento técnico, no un documento político, y lo único que hace es traer las cuentas de, 2015 del papel del Partido Popular al 2019. Ese sería un paso del reconocimiento de que, por las razones que ellos quieren esgrimir, no han sido capaces de traer un presupuesto político y han traído un documento técnico para actualizar las cuentas. El segundo paso sería una posición responsable por parte de todos los grupos de la oposición de plantear que ante ese reconocimiento por parte del PSOE, nosotros abstenernos para que este documento pueda ver la luz y que el próximo equipo de gobierno, mm, sea del color que sea, se encuentre con algo para trabajar mejor que lo que había aprobado en 2015. Esa es la propuesta que queremos ofrecer al Ayuntamiento y a los demás grupos municipales.